Oké, hier laat ik even zien wat ik, eh, wat ik zelf allemaal eh, aan materialen of aan boren gebruik. Dat is een 5 mm houtboor, dus met een puntje eraan. Een 9 mm staalboor, dus eigenlijk een, eh, een, een, vlakke, een vlakke boor. Dan een 25 mm freesboor. En dit is mijn eigen gemodificeerde 25 mm freesboor. Ik raad je niet aan voor de 25 mm om, om zo'n bepaalde boor eh, aan te schaffen. Aangezien dat hier in deze puntjes de, het materiaal eh, niet zo wordt weggeslepen als dat je eigenlijk wilt. Je wilt in principe wil je natuurlijk, eh, hè, je wilt, hè, je wilt, oei, <laughs> vlak en zoals je ziet met deze kan je niet vlak uitboren. Daardoor, daarom heb ik gekozen om een freesboordje te kopen. Deze heb ik hier in Bauhaus gekocht. Bij Leroy en Merlin kan je die vast en zeker ook vinden. Ik heb hier 8 euro betaal ik voor, voor eentje.